Упражнение 7.13. Жить. Жить. Жить. Жить. Он, она, оно живет. Мы живем. Ты живешь. Вы живете. Я живу. Они живут. Кто где живет? Париж. Где живет Катрин? Катрин живет в Париже. Продолжайте. Лондон. Где живет Джеймс? Джеймс живет в Лондоне. Барселона. Где живут Хуан и Кончита? Хуан и Кончита живут в Барселоне. Будапешт. Где живет Шандер? Шандер живет в Будапеште. Прага. Где живет Вацлав? Вацлав живет в Праге. Рим! Где живет Даниэла? Даниэла живет в Риме. Рига. Где живет Валдис? Валдис живет в Риге. Ереван. Где живет Армен? Армен живет в Ереване. Детройт. Где живут Пол и Мэри? Пол и Мэри живут в Детройте. Владивосток. Где сейчас живет Виктор? Виктор сейчас живет во Владивостоке. Москва. Где живут Петровы? Петровы живут в Москве. Калуга. Где живет Лена? Лена живет в Калуге. Я живу, мы живем, вы живете, ты живешь, он, она, но живет, кто живет, они живут. Я живу, мы живем, вы живете, ты живешь, он, она, но живет, кто живет, они живут.